Uite, sunt într-un parc care pentru mine seamănă cu o pădure. <laughs> E un copac superb aici. Vreau să-ți improvizez despre a reproiecta. Uh, este în Dex a reface un proiect, a replănui. Este un american uh, milionar, Gary Cox, care uh, spune într-un video Redesign your life. Mi se pare foarte tare. Și mi-am să aminte că într-o zi când am fost la o ședință cu Crina Vereș, o găsești pe autovindecare, autovindecarea sinelui.ro, M-a ascultat fără să spună nimic, după care m-a, mi-a zis Tu ai un foarte tare film artistic. Poftim, zic. Da, da, da, viața ta este un foarte tare film artistic. Dar te întreb, ai putea să-l schimbi cu altul? Ai putea să-l reproiectezi? Ah, zic, nu m-am gândit la asta. Ei bine, de atunci tot reproiectez la viața mea și mă gândesc să te întreb și pe tine. Ai putea să-ți reproiectezi filmul vieții tale? Ce zici? Ceau!